Ciao a tutti, oggi vi porto al Museo Archeologico di Bologna. È stato un po' difficile, ma ho trovato perché c'è vicino alla casa di Carducci. Sono arrivato alle 7 kg. Qua il primissimo tempio era egizio siamo quasi arrivati, ma prima di tutto ho deciso di gustarmi una pizza. Siamo arrivati. Mi vedete con la mascherina? Ciao! Andiamo. esempio dei vasi canopi del nuovo regno. Qui possiamo vedere mucchi di gatto e di coccodrillo. una persona importante moriva, veniva mummificata e gli veniva messa una maschera funeraria. Queste due maschere sono femminili. Ci sono due tipi di scrittura, la scrittura geografica e la scrittura copta. La scrittura geroglifica è scritta in verticale, invece la scrittura copta è scritta in orizzontale. Questo è il laboratorio dove stanno restaurando delle mummie. Qui sotto ci sono dei corpi morti con delle mummie dell'antico Egitto. Qua abbiamo Zai, completo, figlio di Nectit. Abbiamo i vasi canopi, abbiamo il sarcofago, abbiamo anche il sopra sarcofago. questo è un sarcofago femminile della figlia del sacerdote di Amon, no, di uno dei sacerdoti di Amon. Thank